саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы тоғызыншы параграф абсолютті қатты дененің инерциялық моменті деген тақырыпты қарастыратын боламыз жақсы олай болса бастаймыз бүгінгі күтілетін нәтижеміз жалпы ә, материалдық денелердің инерциялық моменттерін есептеу үшін штейлер теоремасын пайдалануды үйренетін боласыздар яғни штейлер штайнер дегеніміз кім яғни оның теориясы қандай екендігін қарастыратын боламыз келесі ә, абсолютті қатты дене дегеніміз не иә яғни қандай күш әсер етсе де дене бөліктерінің арақашықтары өзгермей тұрақты болып қалатын дене бұл абсолютті қатты дене деп аталады яғни ә, қандай қозғалыс жасаса қандай күш әсер етіп ә, қозғалса да ол маңызды емес маңызды ол оның несі өзгермей тұрақты болып қалатын денені айтамыз мысал ретінде қарастыратын болсақ мына жерді келтірейік иә айналу бағыты көрсетілген міне айналу бағыты көрсетілген экватор бойынша яғни бұл ешқандай өзгеріске келмейді ғой жеріміз бұл абсолютті қатты дене да и все окей енді инерция моменті дегеніміз не жалпы инерция моменті деп жатқанымызды біз білеміз инерция не екендігін ал енді инерция моменті деп жатқанымыз не екендігіне тоқталып кетейік иә массаның дене қозғалып бара жатқан шеңбер радиусының квадратына көбейтіндісіне тең шама инерциялық момент деп аталады мысалы ә, мынау масса дененің массасы мынау оның несі радиусы мысалы жаңа жер дедік қой жердің радиусы иә ә, және ол жердің несі бар массасы бар осы екеуінің көбейтіндісі бұл бізге инерция моментін береді екен инерция деп не жалпы инерция бұл ньютонның бірінші заңы иә естеріңде болса ә, біз не дегенбіз инерция бұл сырттан күш әсер етпесе ол қозғалысқа келмейді яғни бір қалыпты түзу сызықты қозғалысты жалғастыра береді деген сөз себебі ол кезде біз күшіміз неге тең еді ә, күш нөлге тең дегенбіз ал үдеу нөлге тең дегенбіз ал жылдамдығымыз тең константа себеп константа болуының себебі яғни ол жер басқа бір салыстырған кезде ол белгілі бір жылдамдықпен жүріп жатыр яғни жылдамдық нөлге тең болмайды ешқашан окей соның есебінен ал енді бұл жерде инерция моменті деп жатқанымыз яғни қандай әріппен белгілейді екен мынандай ток күші сияқты белгілі әріппен белгіленеді өлшем бірлігі килограмм көбейту метр квадрат болады екен окей ары қарай кеттік енді абсолют қатты дененің инерциялық моментін біз мынандай түрде жасақтауға болады міне яғни бұл қандай түрде иә бұл мысалы мына бір жағдайымыз бұл барлық ненің қосындысы деген сөз ғой барлық массалардың қосындысы деп қарастырсақ болады яғни түсіндіре алдық қой иә мынау инерциялық момент жай ғана массасы және ары қарай енді осы массалар центр арқылы өтетін өз бойымен айналатын дененің инерция моменттерін қарастырайық яғни мысалы денеміз дене пішіні иә э, мынандай бір цилиндр тәрізді болса осындай бір цилиндр тәрізді болатын болса формуламыз осы жағдайда қарастырылады ол кезде ал егер біздің ә, дене пішініміз иә тұтас диск тұтас цилиндр болса ше тұтас диск немесе тұтас цилиндр болса яғни қарайтын болсақ тұтас иә тұтас болса ол кезде қалай болады жалпы негізгі мр квадратты бөлеміз екіге ал егер ал егер э, тұтас шар болса жай ғана тұтас шар болса ол кезде қалай істейміз э, біз мына бір форма саламыз ал жәшік өзегі болса ол кезде бізде мынау жәшігіміз салынған иә оның несі ара r бар центрінен ары қарай оның жалпы ұзындығы бар ол кезде біз мына бір форма салады екенбіз окей ал енді штейнер теоремасы деп жатқанымыз не штейнер теоремасы деп жатқанымыз егер дене үшін массалар, массалар центр арқылы өтетін өске қатысты яғни осындай бір ә, инерция біріміз иә белгілі болса онда инерция моменттері центр өске параллель кез келген өске қатысты ә, швейцариялық ғылым математик яғни штейнер алған формула бойынша талдау болады мысалы бұны біз жалпы екіншісін тапқан кезде біріншісін қосамыз мд квадрат дейді мұндағы д деп жатқанымыз не массалар центріне айналу өсіне дейінгі арақашықтық болып есептеледі өзектің айналу өсі бастапқы орнына яғни d неге тең болады бастапқы орнымыз осында бір бөлінген төрт л қашықтыққа жылжитын болатын болса ол кезде не істейміз ә, жай ғана қоямыз орнына сол кезде ә, міне орнына қойдық квадратталды иә формуламыз жазылды ә, одан кейін барып біз мына жерде мынау ток күші бір деп жатқанымыз неге тең еді қарайтын болсақ міне мына бір форма жазамыз иә ток күшіміз мынаған тең и получается бізде бұны біз орнына қойдық осы жерден қорытылған кезде осындай бір формамен түрлендіруге болады екен бұл штейнер теоремасы яғни белгілі бір неміз инерция моменті болған жағдайда окей келесі айналатын дененің энергиясы жалпы біз энергияны білеміз кинетикалық және потенциалдық энергиямыз бар мысалы дене міне қозғалыс жасап жатыр ма айналып жатыр ғой жалпы толық айналым жасаған кезде мынауымыз иә ә, осы кезде біз жалпы жылдамдықтың неге тең екендігін мынаған тең екенін білеміз формуласын сызықтық жылдамдықтың формуласын иә осыған тең екенін білеміз нәтижесінде ә, кинетикалық энергиямыз айналатын энергиямыз деген сөз ғой бұл кинетикалық энергияға тең яғни қозғалыстағы дененің энергиясы бұл кинетикалық энергияға тең осы жерде жылдамдықтың орнына біз не жаздық міне теңесі тең болғандықтан осылай жазып аламыз ал енді денені құрайтын барлық нүктелердің инерция моменттерінің қосындысы неге тең болады біз мына форма тең дегенбіз нәтижесінде осылайша ә, энергияны келесінде мынандай бір айналым формасына теңестіріп алсақ бола ма иә өйткені неге те қалай болады ол мына масса мен r квадрат неге тең дедік бізде ә, инерция моментіне тең нәтижесінде ә, формуламыз қалай жазсақ осылай жазсақ болады деген сөз бұл айналатын дененің энергиясы түрлендіріп жатырмыз байқайтын болсаңдар келесі бізде энергияларды қосындысын алатын болсақ мынау бізде кинетикалық энергияның қосындысы мынау айналатын энергияның қосындысы ә, то есть түрінде аламыз и ары қарай біз не істейміз түрлендіреміз формуламыз қосамыз қосқан кезде міне қарайтын болсақ қостық ә, ортақ бөлгішке бердік ә, ортақ бөлгішіміз екіден болды иә ә, жоғарыда уже біз не істейміз мына квадраттар кетеді иә одан кейін барып ортақ бөлгіш екі екі м болады олар да кетеді массаларымыз екі м да екі мен екі кетеді то есть екіміз кетеді сол кезде бізде масса және не қалады в квадрат қалады алынған мән масса осындай кинетикалық энергиямен екі есе артады деп қарастырамыз яғни осы форманы түрлендіруге болады деген сөз ғой no проблем иә бұл айналатын дененің энергиясы қозғалыстағы ал енді осы өткен осы айтқан э, тапсырмаларыңызға байланысты үш есеп бердік шығарып көреміз талдаймыз одан кейін барып бізге жібереміз э, қараймыз түсіндіреміз түсінбеген жерлерінде, и сонымен қатар бағалаймыз жақсы оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды ә, алдағы уақытта осылай сабақтарымызды жиі салып отыратын боламыз сол себепті біздің каналға тіркелуді және лайк комментарий қалдыруды ұмытпаңдар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар